uyu munsi wahanurira ibikuriho ukabibwira ko byakwibeshyeho uyu munsi wahanurira uburwayi ukabubwira ko bwakwibeshyeho wasuzumye ukareba ukitegereza ukareba ko satani atariho ahiga icyo uzaba cyo atariho ahiga icyo imana yaguteganyije ndagira ngo nkubwire ngo icyo yavuganye nawe izagisohoza kubyara byaranze ukaba waragiye mu bapfumu bikaba byaranze ukaba waragiye kwa muganga bagakoresha ubumenyi bwabo ukabona byaranze wisubira mu bapfumu ngwino wegere kirisito ngwino wegere uwiteka arakiza kandi aratabara uwiteka atanga urubyaro muri uku kwezi kwa cumi nzi abadamu batatu bari baramaze kwiheba yuko batazabyara ariko imana irababwira ngo mbahaye gutwita byihuse ubu ngubu baratwite twabonye itanga urubyaro mu izina rya yesu mana data wa twese uri mu ijoro ndi gusenga imana nabonye ndi gusenga imana nabonye izuru abantu bapfuye umuntu agapfa agashyiramo umwuka akongera akazuka iyo mana ndi kuyisenga iyo mana niyo ndi guhamagara iyo mana niyo ndi gutabaza ndi gusenga imana nabonye ikiza abantu bataye umutwe bagenda nk'abasazi abo ngabo bagakira iyo mana niyo ndi gusenga iyo mana niyo ndi guhamagara iyo mana witeka niwururuka aka kanya niwururuka uwiteka imana nyir'ingabo imbaraga zawe zigaragara imana gukora kwawe kugaragara mu izina rya yesu kirisito mana data wa twese uri mu ijoro abantu bazumvira isengesho witeka nkundira abazakira nkundira abazabuhoka mana data wa twese uri mu ijoro kugira ngo ukuboko kwawe gukorere kuri bo yesi reka ngusubize kandi nkifurize ibihe byiza aho uherereye hose aziya australia uburayi ndetse n'ahandi hose duhuriye ku rurimi rw'ikinyarwanda ariko ndagira ngo ngo izere kirisito umwami n'umukiza arakubera inzira arakubera umuyobozi mu buzima bwawe mu byo urimo byose niba wumva utamerewe neza ihangane ejo n'ejo ubundi ubuzima buzaba bumeze neza ushobora kuba warara urira ariko ejo impundu zikavuga uyu munsi kuri kamera murakubona turi kumwe n'umumama duherukana ku musozi w'ikanyarira abantu babanye natwe mu biganiro byagiye bishira cyangwa byagiye bicaho twongeye kumugarura turakwakiriye uno munsi ugubwe neza eh, murakoze sinzi niba nongera kwivuga amazina eh, urongera wivuge kubera yuko hari abantu babongeye biyongereyeho ku bantu bari basanzwe badukurikira eh, murakoze cyane nitwa niragire mariya roza babwiye ubushize nababwiye ko mfite abana bane ndi umubyeyi ufite abana bane abakobwa babiri n'abahungu babiri mbabwira ko ntuyishyugwe ndi umuvugabutumwa kandi nkunda gusenga ndi umuvugabutumwa wahamagawe n'imana ukunda gukorera imana cyane kubera imirimo n'ibitangaza imana ijya igenda ikora nanjye bikantera umwete wo kuyikunda ndetse no kuyikorera eh, niyo mpamvu nifuje uyu munsi kongera kuganira n'abantu ijambo ry'imana ndetse paul yavuze amagambo akomeye cyane avuga ngo nshobozwa byose na kirisitu umpa imbaraga n'ibindi byose umwami ari bunshoboze mu gihe nkiri muri uyu mwanya ndabikora kuko nemeye kuba igikoresho cye mana iduhane umugisha eh, rero uyu munsi imana yampaye amagambo afite umutwe ubundi turebye ni ijambo risobanura kwizera rero wowe uyu munsi wa none wumva ufite intambara uyu munsi wa none wumva ufite ibikugoye uyu munsi wa none wumva ufite ibikuruhije tugiye kubanza turirimbane umuririmbyi wa mirongo cyenda nitumara kumuririmba naho ibice bikeya ye ndasoma n'ijambo riri mu bami ba kabiri ibice bitandatu duhereye ku murongo wa munani turasoma tugeze kuri cumi na rimwe tuve kuri cumi na rimwe dusome umurongo wa cumi n'umunani twumve imbaraga z'imana aho ziri ndakubwiye ngo aka kanya wizere imbaraga z'imana ndakubwiye ngo aka kanya wizere imikorere y'imana imana yacu irakora birenze uko tubitekereza imana yacu irakora birenze uko tubyumva n'abandi wizere imana nawe ikorere ku buzima bwawe wizere imana nawe ikorere mu byawe ku buryo nawe uzajya uvuga iby'imana yagukoreye ariko byose bituruka mu kwizera imana yacu ni ishimwe imana y'ukuri komeza kunyobora urancishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka mwami kubaho ntagufite binera ubwoba n'amaganya ndetse byabasha kungeza no mu rupfu vuba ibyiza mbona nibi kwizera umwami yesu no guhora ngendera mu nzira ye ntunganye nawe yemeye kujya ndinda ndetse no kunyobora neza amesha no kwinjira vuba mu mahoro ye nawe yemeye kujya ndinda ndetse no kunyobora neza amesha no kwinjira vuba mu mahoro ye ibyiza mbona nibi ibi kwizera umwami yesu no guhora ngendera mu nzira ye ntunganye kandi umunsi nzabangeze nzamubazanye ibyishimo nzanezezwa n'ukwa riwe wanguza amaraso imana ishimwe hararuya imana ishimwe uyu muririmbyi yaravuze ngo ay'imana y'ukuri ukomeza kunyobora arangije avuga ngo urancishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka arangije avuga ngo mwami kubaho nagufite bintera ubwoba n'amaganya arangije avuga ngo ndetse byabasha kungeza no mu rupfu vuba ese uyu munsi waba ubanye n'imana neza ese uyu munsi waba uri mu nzira yo gukora ibyo imana ishaka ese uyu munsi uyu munsi waba uri mu nzira yo gukora ibyo imana igushaka kugira ngo nayo igukorere ibyo ushaka imana rero iduhana umugisha uwo muririmbyi aramfasha uyu munsi wa none hari kunyura hari uko anyigisha kugenda nawe uyu munsi wa none agira uko akwigisha kugenda aravuga ngo imana y'ukuri komeza kunyobora imana yacu ni ishimwe imana ni umuyobozi ukuyobora imana ni umuyobozi ukuyobora gukora ibyiza kandi bikakugeza ku byiza imana yacu ni ishimwe cyane tujya gusoma rero abami ba kabiri ibice bitandatu murongo wa munani turebe ukuntu abasiriya bahagurukiye gutera isa imana yacu ni ishimwe cyane abasiriya bajyaga bapanga gutera isamariya bapanga gutera isamariya imana ikavugana na elisa elisa agatuma ku mwami akamubwira ati muramenye ntimunyure runaka imana ishimwe igihe kimwe ngo umwami w'abasiriya aricara bibiri irambwira ngo umwami w'abasiriya aricara aravuga ati ariko ninde wo muri twe hareruya ninde wo muri twe ninde ninde wo muri twe utuvamo ninde wo muri twe wumva ibyo tuvuze akajya kubibwira abo muri siriya ariko umuntu umwe wo muri wo muri siriya aravuga ngo wape isamariya isamariya hari umuntu w'imana imana ishima aravuga ngo isamariya hari umuntu w'imana ibyo tuvuze imana iyo mu ijoro ihita ibimubwira akorana n'imana iyo mu ijoro ntabwo ajya akorana n'izindi mana iyo mana ihita ibimumenyesha agahita abimenyesha abantu b'isamariya ese uyu munsi ndagushishikariza kugira ngo ushake uburyo ukorana n'iyo mana uyu munsi wa none urareba ukireba ukikebuka ugasanga uri mu bibazo bidashira impamvu uri mu bibazo bidashira impamvu uri mu ntambara zidashira ni uko aya masaha utarasobanukirwa uburyo imana ikorana n'umuntu uyu munsi ndagusaba kugira ngo usobanukirwe uburyo imana ikorana n'umuntu ikamukura mu bibazo imana yarinze samariya imana irinda abantu Samariya imana irinda abantu imana ishimwe hararuya abasiriya bakicara bagapanga uyu munsi hari inama zaba zigupangirwa wowe utazi ariko uwiteka akazikumenyera shaka uburyo ubonana n'imana uyu munsi ndagushishikariza kubonana n'imana ndagushishikariza kubana n'imana neza ndaguhamagarira kubana n'imana neza elisa yabanye n'imana neza imana iragenda ikorana nawe uyu munsi ndagushishikariza kubana n'imana neza imana ishimwe maze ngo igihe kimwe abasiriya baricara mwami w'abasiriya ngo aricara aravuga ati rero kugira ngo tuzabone abantu b'i samariya ni uko tuzabanza gushaka uwo muntu w'imana anabivuga mu ijambo rikomeye cyane aravuga ngo ni uko tuzabanza gushaka umuntu w'imana iyo ngeze aho ngaho mpita nshishikariza abantu nkababwira ngo birashoboka ko ushobora kureba umuntu ukavuga ngo umuntu wese ni uw'imana yego pe ni umuntu w'imana ariko hari itandukanyirizo shaka itandukanyirizo uwo muntu w'imana byanyakure umuburo wowe witeka uzajya ukugeraho mugaragu wa Elisa arangije ngo aritegereza arareba areba ingabo z'abasiriya ukuntu zihagurutse areba ingabo z'abasiriya ukuntu zingana areba ingabo z'abasiriya arangije abwira shebuja yerisa aramubwatiye databuja ingabo ziduteye noneho ntabwo turi buzikire imana ishimwe erisa nta kintu yigeze avuga mu rugamba ntabwo wemererwa kuvuga mu rugamba ntabwo wemererwa gutaka mu rugamba usabwa kwizera mu rugamba usabwa guhanga uwiteka amaso wavuganye nawe uyu munsi ndongera kukwibutsa urugamba urimo urugamba urimo ndongera kukwibutsa guhanga amaso uwiteka urugamba rw'ubugumba urugamba rw'uburwayi budakira wazengurutse amavuriro ugezeho urirambirwa ubona uruwo gupfa imanza zidashira bacamanza bananiwe dufite umucamanza bantu baragusize imiryango yaragusize ariko uwiteka ntabwo yagusiga ariko urugamba urimo urugamba urimo ntabwo uyu munsi wa none nduzi ariko uwiteka araruzi hanga amaso ku witeka ngwino nkugire inama tunyuze mu ijambo imbaraga z'imana zirakora imbaraga z'imana zirabohora imbaraga z'imana zirarinda imbaraga z'imana zirakiza imbaraga z'imana zikurayo imbaraga z'imana redo ndaguha itangazo rivuga ngo imbaraga z'imana uyu munsi ndaguha itangazo rivuga ngo imbaraga z'imana zirakora elisa we yavuze ijambo rikomeye cyane aravuga ngo uwiteka kora ku maso umugaragu wanjye kuko elisa we yari afite kwizera icyo yavuganye n'uwiteka kuko elisa yari afite kwizera imana yavuganye nawe ngo izajya ibana nawe hararuye imana ishima bantu b'imana ntabwo bajya batungurwa imana ishima hararuye turebye urebye n'amaso yawe ubona urugamba ufite rukomeye ariko kuwiteka ruroroshye gihazi kuko yari ari mu mubiri yarebye asanga ingabo zibateye abona ziri bubashobore ariko risa kubera ko yari ari mu mwuka niwe yabonye ko izo ngabo zitari bubashobore imana yacu ni ishimwe cyane hareruya imana ishimwe imana ashimwa kandi ihabwa icyubahiro habwa icyubahiro uwiteka ndagushimye habwa icyubahiro habwa icyubahiro imana ishimwe imana ikora gihazi ku maso ngo arebye yitegereje arareba arabona abona ingabo zibateye arebye izibagose ngo asanga izibagose ziraruta izibateye imana ishimwe arebye yitegereje abona izibagose zirarutse izibateye arangije abwira shebuja ngo mbabarira arangije abwira imana ngo nawe witeka mbabarira kuko nsanze zitugose imana yacu ni ishimwe urareba ugasanga ibibazo urareba ugasanga uburwayi urwaye burakomeye urareba ugasanga uburwayi urwaye buraruhije muganga yamaze kubunanirwa ndetse aya masaha ugeze mu kinyarwanda barabunanirwa ugeze mu bapfumu bakurya utwawe baragenda baratumara reka uyu nkubwire uyu munsi wa none abantu nabo abantu bashyiraho iherezo ariko uwiteka ntabwo ajya ashyiraho iherezo ibyo abantu bashyizeho iherezo uwiteka waratangira agakora wumve ko uyu munsi uwiteka akorera ku buzima bwawe wumve ko uyu munsi uwiteka akorera mu byawe ndagushishikariza yobu yavuze amagambo akomeye aravuga ngo ari nkanjye mbashatse imana imana nkayegurira ibyanjye byose ndagushishikariza kugira ngo uyu munsi wa none wongere wibuke imikorere y'imana bundi bushya nyakunda kubwira abantu amagambo akomeye cyane nkababwira ngo nta muntu udafite icyo imana yakoze ku buzima bwe icyo imana yakoze ku buzima bwawe kiriya gihe uyu munsi wa none cyakwibutsa yuko uyu munsi wa none uwiteka yakongera agakora ku kindi imana ishima muririmbyi wa mirongo ine n'icyenda mu gushima imana mu gushima aravuga ngo ibihe nsenga uwikeka bintarura mu mpagarara ndetse byanyibuza binyemeza yuko asubiza imana yacu ni ishimwe cyane ibihe senga uwiteka bintarura mu mpagarara bikanyemeza yuko asubiza ibihe dusenga uwiteka bidutarura mu mpagarara bikatwemeza yuko adusubiza wiga ijambo usenge kandi wizere imana yacu iracyakora ntawayibanjirije nta n'uzanayiheruka nibuka amagambo uwiteka atumye munsi mw'egiputa baragenda aramubwira ati genda ubwire farawo arekura ubwoko bwanjye maze farawo ngo arebye yitegereje mose yibutse yuko ari umwana warererewe yibutse ko ari umwana batoraguye mu kiyaga hepfiriya yibutse yuko yakoresheje bene wawe ubukorane yibutse yibutse yibutse watekereza ko mose nawe yavuganira n'imana igihe kiragera arangira avuga ngo ari kuwiteka ni iki mose ni umugabo nakundaga cyane agenda yiherana n'imana yabibwira ngo farawo yavuze ngo uwiteka iki none ngende mubwire kurinde witeka avuga ngo genda umubwire ngo nitwa ndiho kandi nzahoraho imana yacu nishimye witeka imana yacu irakora kandi iracyakora witeka imana yacu yakora kuri ubwo burwayi bwawe witeka imana yacu aho abantu babona ko byarangiye aho nawe uri kubona ko byarangiye aho ureba ukabona uwo gupfa ahubwo uri uwo kubaho iri ni ryo tangazo nguhaye muri iri jambo imana yacu nishimwe cyane abasiriya bahaguruka ntabwo bari bazi yuko rese bari bumusige ahubwo bari bazi yuko bari buhite bafatiraho igihugu cya igihugu cya igihugu cy'abisiraheli bakagifata mpiri ariko uwiteka we aba afite umugambi kuri buri kintu cyose yavuzeho mani ishima hararuya tugeze ku murongo wa cumi n'umunani elisa avuga amagambo akomeye cyane avuga ngo ari kuwikeka hararuya ari kuwiteka wankundira hararuya aba bantu ukabahuma amaso izi ngabo ukazihuma amaso zikaza zikabakaba mana ishimwe bakimara kugera kuri elisa arababwira ngo uyu si wo mudugudu kandi si yo nzira mana ishimwe uyu ntabwo ari wo mudugudu kandi ntabwo ariyo nzira ndagira ngo nkwibutse ko aya magambo nayakubwiye nyahereye hagati ariko uzayasoma uyahereye hasi uyigeho ni amagambo afasha ni amagambo abohora ni amagambo umuntu asoma akagira icyo ikibasenya muri we akagira icyiza yubaka muri we abwira uwiteka mani ishimwe arayibwira ngo icyampa mani ishimwe izi ngabo ukazihuma amaso zikangeraho zikabaka uwiteka arabikora nta cyari gutuma uyu mugabo ikintu asabye imana itagikora iyo turebye twitegereje dusanga risa ari umugabo wagerageje kugendana n'imana dusanga risa ari umugabo wagerageje kubana n'imana dusanga risa ari umugabo wagerageje kumvira imana dusanga risa ataragerageje gukururwa n'ibimukurura yagerageje kugenda byiyambura ese uyu munsi wa none nta bintu byaba biri gukukurura bikakubuza kugendana n'imana niba bihari nkugira inama kugira ngo bireke icyo uzasaba imana izakigukorera imana yacu tugirire neza mu burwayi bwawe mu burwayi bwawe ushobora kuba usenze igihe kinini ariko ukaba usenga hari ibyo usengeraho abantu benshi bafata imana bakayibangikanya uyu munsi agasenga gahamagara abakozi b'imana ngo ntibamusengere kandi nyamara hari izindi mana yabanje kwizera ntabwo imana ishaka ko hari izindi mana twizera ishaka ko mu mitima yacu tumaramaza tukayereka yuko twebwe ntacyo dushoboye mu bibazo ufite mu burwayi ufite mu zo wirutsemo bikanga ereka imana ko ntacyo ushoboye imana izi gushoborera ibyawe imana yacu nishima imana ishima nakurarikiraga kugira ngo ubanze wisuzume maze iminsi mbwira abantu ngo nibarondorwe n'imitima yabo maze iminsi mbwira abantu ngo imitima yabo nibereke ibyo bagendeye bagendeyemo imana idashaka maze iminsi mbwira abantu ngo nibatekereze inzira zitagororotse bagendeyemo maze iminsi mbwira abantu ngo nibifuze kubana n'imana neza imana izibakore ibyo yabasezeranyije niba udafite isezerano kandi uyu munsi wa none ndakurarikira kugira ngo uze tugusengere ubone isezerano uribagarire uwiteka gusohoreze isezerano hari abantu bari kugenda muri iyi minsi badafite amasezerano akaba afite isezerano ry'uko imana yamuremye gusa ariko akaba ataravugana n'imana ngo yumve uko imana ivuga akabona ibintu birabaye ariko ntamenye uburyo imana ibikozemo ntushishikarije kugira ngo ugire inyota yo kubona kumva uko imana ivuga ukareba n'imikorere yayo igushoreje ibyo yavuganye nawe ayo masaha ndakuraritse aya masaha mwuka wera arushaho kukurarika ugerageze kumva imivugire y'imana hanyuma ubone n'imikorere yayo bundi bushya ku buzima bwawe no mu bwawe mani ishimwe cyane ziriya ngabo zikimera kugera kuri erisa arazibwira ngo uyu si wo mudugudu kandi ntabwo ariyo nzira imana yacu nishimwe uyu munsi wahanurira ibikuriho ukabibwira ko byakwibeshyeho uyu munsi wahanurira uburwayi ukabubwira ko bwakwibeshyeho uyu munsi wahanurira ibintu bikugose hari ibintu ubona bikugose ukabona wabuze aho kunyura ariko uhagaze mu kwizera no mu gukiranuka uyu munsi wabibwira ko byakwibeshyeho hari icyo wavuganye n'imana imana yacu nishimwe arangije arababwira ngo uyu si wo mudugudu kandi ntabwo ariyo nzira arangije arababwira ngo umuntu umuje kureba ntabwo ari hano imana yacu ni ishimwe cyane aya magambo yanyagezeho mpita nibuka ijambo riri muri samweri hariya sawuri yahigaga dawidi maze ngo igihe kimwe bibiri irambwira ngo igihe kimwe dawidi yifuza gutaha iwe ariko ngarutse hepfo wibuka ko sawuri yahigaga dawidi kandi dawidi ari umukwe we mani ishimwe iyo dusomye bibiliya itwereka ukuntu igihe dawidi yifuza gutwara mikari umukobwa wa sawuri sawuri we yahise yibwira yuko kumushingira umukobwa we ariko kumubona kwe ariko imana si uko yabigambiriraga ahubwo imana yari izi ko hari igihe kizagera mikara akarengera ubuzima bwa dawidi imana ariwe ibicishije imana yacu nishimye hareruya maze ngo igihe kimwe dawidi yifuza kuza iwe akimara kuza sha hari abantu sha birirwa batuzenguruka hari abantu birirwa baducunga kugira ngo bajye kudutangira amakuru hari abantu birirwa badushakisha kugira ngo bamenye uko tumeze bajye kudutangira amakuru iyo ugiye bacunga ko ugiye bagatanga amakuru y'uko ugiye iyo utashye batanga amakuru y'uko utashye iyo waramutse batanga amakuru y'uko waramutse atari uko bibanejeje ariko bakayatanga dawidi bamutangiye amakuru uko atashye maze ngo sawuri bibiri irambuye ngo sawuri yohereza ingabo ingabo zikimara kugera kuri mikari mikari arazibwira ngo dawidi araryamye zisubira zijya kubwira sawuri ngo dawidi araryamye niko mikara tubwiye sawuri avuga ati kuki mutamuzanye nyamara ntabwo bari kubasha kumujyana kuko uwiteka si wo mugambi yari afite uwiteka yari afite umugambi w'uko dawidi agomba gucika ziriya ngabo mani ishimwe wayimpereye icyubahiro ariko irakabyara hareruye imana ishimwe hareruye imana yari ifite umugambi y'uko dawidi agomba gucika sawuri imana ishimwe kuko uwiteka hari icyo yari yaravuganye na dawidi imana yari yabwiye dawidi ngo nzagukiza amaboko ya sabura imana ishima uyu munsi nawe hari ibyo imana yagukiza uyu munsi nawe hari ibyo imana yagukuramo uyu munsi nawe hari ahantu imana yagukura aho ubona utava uwiteka imana nyir'ingabo yahagukura aho ubona utabohoka uwiteka imana nyir'ingabo yahakubohora imana yacu nishima arangije sawuri yohereza izindi ngabo arazohereza ziraza ariko iza mbere zikimara gutsimbukaho mikari aragenda afata dawidi amucisha mu idirishya niko bibiri ivuga dawidi arigendera akimara kugenda imana iha ubwenge mikari bibiri irambwira ngo afata uruhu ruriho ubwoya arwambika igishushanyo cya tarafimu arangije kurwambika igishushanyo cya tarafimu akubitaho imyenda ya dawidi tarafimu ayikubita ku gitanda arangije Dawidi arayorosa izindi ngabo ziba zigezaho ziramubaza ngo ubundi dawidi arihe arasibwira ngo dawidi araryama zitambuka zijya gutora dawidi zigenda zegura igishushanyo cya tarafimu zarinze zigera kuri sawuri zitaramenya yuko gifite igishushanyo cya tarafimu mu ntoki zikimera kugera kuri sawuri akireba arababwira ngo nabatumye dawidi ntabwo nigeze mbatuma igishushanyo cya tarafimu hareruya imana ishimwe yimere icyubahiro ariko yokabya wire dutahe imana imana imana ikora imirimo imana ikora ibitangaza ibikijije dawidi kuko yaramubwiye ngo nzabana nawe nzagukiza amaboko ya sawuri imana yacu ni ishimwe cyane nakubwiye ngo niba udafite isezerano ndakubwira ngo uyu munsi wa none ihutire gufata gusenga uze tugusengera imana imana iguha isezerano ugendera mu isezerano ukorera mu isezerano ubereho mu isezerano kuko isezerano imana iraririnda ikarinda n'uwo yaribwiye imana ishima imana ihita ituma eh, dawidi acika sawuri kuko yari yaramubwiye ngo nzagukiza amaboko ya sawuri n'ingabo ze imana yacu nishimye hararuya ngarutse rero mu bami ngarutse mu bami biba bije ngarutse mu bami mba nibutse imikorere y'imana ukuntu imana yagiye ikora mu bihe bitandukanye ariko hari ahantu risa aragenda afata asanga barazibwira ati nimuzenge kubereka woje muje gushaka hariho azigenda imbere azigeza isamariya mu murwa hagati mwami w'isamariya aravuga ngo izi ngabo tuzice elisa azikora ku maso abwira uwiteka tuwiteka ntibahumuke bareba aho bari iri jambo rikubwiriza kutifuriza umwanzi wawe ikibi kuko umwanzi wawe ngo nkwibutse ko uyu munsi umwanzi ni satani ziriya ngabo z'abasiriya ntabwo zari zikwiye guhangana n'ab'i samariya bari bakwiye kujya inama kuko bose bari ingabo bagatabara urugamba rumwe ariko kubera satani ingabo z'abasiriya zihiga abantu b'i samariya ntibiturukahe kuri satani ariko nagira ngo nkushishikarize ntabwo wemererwa kubona umuntu agukoreye ikibi ngo nawe wifuze kumukorera ikibi ahubwo jya umwifuriza icyiza imana izahemba kandi igahana izuru guhana buri muntu wese izamuhembera icyo yakoze niyo byose nicyo kintu umushishikarije uyu munsi wa none hari igihe waba waricaye ukumva umuntu wakugiriye nabi umuntu wakwifurijeho kuba nabi nawe wamwifurizaho kuba nabi ariko iri jambo rirakwigisha kugira ngo umuntu wakwifurije ikibi ahubwo umusabire icyiza kuko imana ibasha kureba ikabasha kumenya n'izamenya igikwiriye umuntu umunsi wo guhemba imana yacu ni cyane nasomye bakorina harambwira ngo umuntu wese azahembwa ibihwanye n'ibyo yakoze ntabwo wemererwa rero kwifuriza umuntu igihembo akwiriye cyangwa igihano akwiriye kuko si wowe uhemba kandi si nawe uhana ahubwo uyu munsi wa none hari amagambo yesu yabwiye kiriya kirema akimara kugihagurutsa arakibwira ngo ikorere uburiri bwawe ariya magambo biradusaba kugira ngo tuyinjiremo ariya magambo biradusaba kugira ngo tuyuze uko inka zuza ubwatsi biradusaba kugira ngo twize ririya jambo igihe iki gihe turimo ni igihe dusabwa kugira ngo twebwe ubwacu twisuzume twirebe mu mwanya wo kugira ngo turebe mu ruhande rwa bagenzi bacu ahubwo twebwe twirebe turebe ko imana yabana natwe turebe ko imana yakorana natwe kuko twebwe ubwacu iratuzi n'abari irabazi ntabwo imana ikwemerera kuba wasabira mugenzi wawe uko akwiye kugenda niba ushaka mwe wumva umwifuriza icyiza ukaba wumva ufite umuhate musabire kugira ngo imana imuhe agakiza aho kugira ngo umusabire ikibi ku buzima bwe cyangwa ku muryango we imana iduhana umugisha ah, elisa abwira umwami wisa w'isamariya aramubwira ati ntabwo bishoboka ahubwo mubahe ibyo kurya ahubwo mubahe ibyo kunywa arangiza bajya kuvuga ibyo babonye pera imana icyubahiro ariko hareruye ese ubu uri kumva gukora kw'imana imana yacu nishima hareruye uri kumva gukora kw'imana uri kumva imbaraga z'imana aravangoya ntimubice mubahe barye bamwe bahage bataye bajya kuvuga ibyo bagize gute babonye imana yacu ishimwe cyane uyu munsi rero ndakurarikira imana ishimwe ngarutse muri samweri ngo maze uwiteka uwiteka ishobora byose ikiza dawidi amaboko ya sawuri ariko ngo sawuri ahita atuma ku mukobwa we aramuga ngo ngo kubera icyo wacikishije dawidi arangije aramuga ngo ariko ngewe dawidi ntacyo mpfa nawe imana yacu ni ishimwe cyane hareruya nyamara sawuri yasingiye dawidi mikari azi ko ari azamutegeraho azi ko umukobwa we azamurwanira ishyaka mu mafuti niba wari wizeye ko umwana yakurwanira ishyaka mu mafuti oya ahubwo umwana amuyobora inzira nziza abantu bayobora inzira nziza uzabashe kugororerwa kuko ibyo twibwira ntabwo ari ibyo imana yibwira imana yacu ni ishimwe cyane ndakubwiye wowe wari ufite imigambi nk'iya sawuri aya masaha ugarukira aho ngaho ndakubwira uyu munsi wari ufite imigambi nk'iy'abasiriya ugarukira aho ngaho ahubwo nawe wifuze kumenya imikorere y'imana n'imivugire y'imana imana yo mu ijiri umugisha imana yo mu kurengere imana yo mu kurwanirire imana yo mu kuneshereze imbaraga z'imana zigaragare ku buzima bwawe uyu munsi umwuka wera akorere mu mutima wawe aho uri muri iki gihugu cy'u rwanda aho uri hanze y'igihugu afurika y'epfo n'iya ruguru ndetse uburayi n'ibindi bihugu byose ntabashije gusobanukirwa ariko ndakubwira ngo uyu munsi wa none imbaraga z'imana zigukoreho imbaraga z'imana zikugereho imbaraga z'imana ziguhindure ukimara kumvira ijambo imbaraga z'imana ziguhindure kandi zigukoreho natangije amagambo avuga ngo wowe udafite isezerano wowe udafite isezerano waza tukagusengera imana tukagusengera imana warangiza ukagira amasezerano uzajya ugenderamo kumva imivugire y'imana n'imikorere y'imana imana iravuga kandi imana igasohoza ibintu byose uri kureba ahangaha ntabwo nabikuye mu miryango ntabwo kubaho kwanjye kwaturutse ku miryango ntabwo kubaho kwanjye kwaturutse oya kwaturutse ku isezerano imana yampaye kuba nyiriho kuba nyihagaze imana irarinda imana irakiza nagira ngo nkurarikire nkubwire ko imana ikiza imana irakiza kandi imana iratabara imana irakiza kandi imana iratabara imana yacu ni ishimwe imana ntabwo igica ku isezerano ahubwo imana ihagarara ku isezerano yavuganye nawe imana ntabwo igica mu isezerano ahubwo ihagarara ku isezerano eh, mu kanya abantu tuzamukanye ndababwiye ngo muri iyi minsi abantu bari kwinyaga imana ifite ibyo yavuganye natwe ahubwo tugashaka ibijyanye n'irari ryacu wirinde gushaka ibijyanye n'irari ryawe ahubwo ugume mu masezerano neza urinde icyo witeka imana nyir'ingabo yavuganye nawe imana ishimwe imana ishimwe kandi imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro imana imisezerano by'uko ngomba kuzajya mwana ushimwe habwa icyubahiro uri umukozi w'umuhanga ndagushimye uhabwa icyubahiro kuko Imana isohoza amasezerano urata imana ishimwe nagira ngo nkubwire ngo imana isohoza amasezerano ibyo nayo kuvuga nzabikubwira ubutaha ariko imana isohoza amasezerano kuko ibyo nayo kuvuga muhanuza bimpanurira ntabwo nabashije kubishyikira k'uwiteka iyo wabashije kwihangana ukanyura mu bikomeye ukamutegereza uwiteka asohoza ibyo yasezeranye nawe imana irinda isezerano ikarinda n'uwo yaribwiye ikazarisohoza imana yacu ni ishimwe nasomye haba ku ibice cumi na bibiri harambwira ngo uwiteka ijambo ry'imana riravuga ngo umwana w'umuntu araboha ariko ijambo ry'uwiteka ntabwo rijya riboha none se niba ijambo ritaboha uwiteka uwo yaribwiye waraboha yabohwa se uwiteka zikaza arisohoreza nawe aramurinda kugira ngo azasohoze isezerano yavuganye nawe imana ishimwe ndakurarikira rero wowe ufite uburwayi imana yarambwiye ngo mbwire abantu ngo bareke kwitinza mu butayu abantu bari kwitinza mu butayu iyo dusomye ruka igice cya mbere umurongo wa mirongo inani dusangamo ijambo rikomeye cyane ni umurongo umwe wonyine mu mirongo inani haravuga ngo ni uko umwana arakura agwiza imbaraga z'umutima kugeza igihe azerekerwamo abisiraheli imana yacu nishimye eh, uyu mwana iyo turebye mu mateka ya Mose tukareba mu mateka ya Mose ubundi abisiraheli batarajya mu egiputa imana ifite icyo yavuganye nawe yari yarababwiye ngo nzabana namwe mu gihugu muzajyamo mukagikoreramo ubucakara uzasame bibiriya neza uzasanga hari ahantu witeka yaba yarasezeranyije nta gihe atasezeranyije abisire ko azabana nabo mu gihugu cy'ubucakara ariko ntabwo bari bazi umuntu imana izanyuzamo yenda hari abari bakomeye barebaga abisiraheli bashoboraga kureba ku batambyi bashoboraga kureba kureba bashoboraga kureba kuba bazi b'amashuri bashoboraga kureba kuba bazi mu miryango bashoboye bashoboraga kureba abantu bababanjirije bakavuga ngo uwiteka azakoresha bariya badukure mu Egiputa ntabwo ari uko imana ikora ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi ntabwo ari uko imana ikora ahantu wari uhanze amaso vayo va ku bantu wari uhanzeho amaso va ku bintu wari uhanzeho amaso va ahantu wari uriho wiciye inzira aho ngaho uveyo aho ngaho vayo vayo vayo vayo vayo uwiteka we niwe uzi inzira azanyuramo akagutabara kandi akakurengera igihe kimwe birumvikana amaso ntabwo yigeze avuka adatwiswe ariko itegeko ryahise risohoka riravuga ngo umuheburayo wese uzajya kubyara akabyara umwana w'umuhungu abaforomo bazahite bamwica ariko umva ukuntu imana ikora imana iragenda ikorera mu baforomo igihe cya impinja zivutse bazikubitaho amaso bagasanga nta ruhinja rurimo rukwiye gupfa imana yarengeraga isezerano yahaye abisiraheli baraba baritegereza ngo arababaza ati ni ukubera iki nabahaye itegeko kugira ngo muze mwana w'umuheburayo uzavuka muzamwice mwabaforomo byagenze gute ati da twayakorera tugasanga abahaye burayo babyaye bajya kunda bahita babyara imana yacu nishimye bisobanura ngo ibintu imana irimo ntabwo bigorana nta nubwo birushya uriho uravunika impamvu uriho uvunika banza urebe ko uri kumwe n'imana aho hantu utinze banzure ko uhatinze imana ibizi mwaba akibyumva arangije atanga itegeko ngo noneho umwana w'umuhungu wese niyicwe ntabwo aribo bashakaga ahubwo ni satani wari uriho ahiga isezerano wasuzumye ukareba ukitegereza ukareba ko satani atariho ahiga icyo uzaba cyo atariho higa icyo imana yaguteganyije atariho higa icyo yakuvuzeho wowe wavuganye n'imana iyo urebye witegereje usanga satana atari wahiga icyo wavuganye n'imana wowe utaravugana nayo banza urebe ko satana atari wahiga icyo imana yaguteganyije barabahiga bibiri irambwira ngo maze nyina wa mose aramuhishahisha aramuhishahisha aramuhishahisha ngo igihe kiragera uyu mubyeyi arananirwa amaze kunanirwa arangije mu akato ariko imana ihita yihuta imana ishima imana ihita yihuta nyina wa masi aboha akato bibiri navuga ngo arangije agahomeshaho ubushishi ngo kugira ngo hatagira icyonona mose kandi yari amaze kubura uko amugira bibiri navuga ngo aramumanukana aragenda amushyira hariya mu kiyaga akimara kuhamushyira imana irirukanka ijya kwa farawo imana ikoresha itegeko inyuze ku byagufasheho itegeko nongere nkutangarize itegeko imana itajya inyuraho ni itegeko rya leta kuko imana niyo ishyiraho leta ariko uyu munsi uburwayi bwashyizeho itegeko ngo ntuzakira uyu munsi wa none aho ubona uhagaze akaba ari bimeze nk'itegeko ukaba ubona utazahava iryo tegeko witeka imana nyiringa barirengaho urugero iyo turebye salomo arebye iyo dusomye biriya mu bami hatubwira ukuntu salomo amaze kwitegereza arebye uriya mugore baburana umwana umwe akavuga ngo n'uwundi n'uwe arangije imana imuha ubwenge aravuga ngo nimuzane icyuma utaramubyara aravuga ngo yego ni mu musatore ariko uwamubyaye aravuga atoya aho kujya mu musatore ni mu muhe ni mu muhe salomo arangije akoresha itegeko bibiri avuga ngo ni uku umwami arategeka uwo mwana ni mu muhu uwo mugore ese imana ntiyaciye ku itegeko imana ntiyakoresheje itegeko haleluya imana yakoresheje itegeko imana ishima inyura muri mose imana yacu ni ishima inyura muri mose imana ishima haleluya uyu munsi wa none ndagushishikariza kugira ngo wisuzume utitinza mu butayu ndetse ukazabugwamo bitewe nawe hari ahantu imana yagukura hari ahantu imana yakukura ariko hari n'ibyo usabwa kureka hari n'ibyo usabwa kurekura bitagufitiye umumaro bitakuyobora heza byagutwara ubuzima ndetse n'ubugingo ibyo ngibyo ukabirekura ahubwo ugashaka ahashakirwa ubuzima ndetse n'ubugingo uyu munsi ndakuraritse uyu munsi ndakuraritse yesu ngwino akuruhure yesu ngwino agutabare yesu ngwino wa mugabo we ngwino wa mubyeyi we ngwino wa mukobwa we ngwino ngwino ngwino va ahantu uruhiye usange yesu agutabare imana yacu nishima imana rero yarambwiye ngo mbwire ku bantu barambiwe amasezerano bakanyura mu nzira zo kwirwanirira imana yarambwiye ngo mbatangariza yuko ikimara kumbira ijambo riri muri ruka igice cya mbere umurongo wa mirongo inani irambwira ngo nzatangariza abantu bari kugenda barambirwa amasezerano bakavuga ngo imana iratinze ntabwo imana igitinda ndagira ngo nkubwire ntabwo waba umwana ngo bagutwite bahite bakubyara amezi icyenda arashira bakakubyara ukaba uruhinja bafata ukazagera igihe cyo kweguka ukicara ukazagira igihe cyo gukambakamba ukazagira igihe cyo kugenda ukaba umuntu mukuru niko amasezerano y'imana agenda uyu munsi no ndakurarikira kugira ngo we kurambirwa amasezerano y'imana ahubwo ugira umuhate wo kurushaho kubana n'imana neza wo kurusha gukiranukira imana neza urebe muri uko kurambirwa kwawe kw'amasezerano yuko ntawe waba warirwaniriye yuko ntawe waba waricira inzira urushaho kubana n'imana neza ngenda umuntu wagiye mura n'ibibazo byinshi nkahura n'ibigeragezo ariko satana arushaho imana yavuganaga nanjye ibikomeye ikama amasezerano akomeye ariko satani nawe akaza akanyereka muri bya bibazo n'ibigeragezo ko ibyo bintu ushobora kubivamo kuko imana nta kintu imaze ariko igihe kimwe iyo uri ufite umwuka w'imana urakuyobora ryama umwuka w'imana akambwira ngo nyamara urayobye kandi ibyo urimo nyamunda ku guhura n'abakozi b'imana bakambwira ngo mu gusenga kwanjye niho ubuzima bwanjye buri bakambwira ngo mu gusenga kwanjye niho ubuzima bw'abana banjye buri kubera barangiza bakambwira ngo kandi nawe urabizi ariko kandi koko ndabizi wagira ngo se simbizi aho navutse ndahaza ibyampigaga ndabizi ibirwanya ndabizi ahanjye haba haribagiranye aho abana banjye ntabwo haba hakibuka ariko gusenga bimfitiye umumaro niyo mpamvu ngo ubwe ngo nawe gusenga uyu munsi byaba bigufitiye umumaro imana ishima mase ngarutse ku magambo ya mose mase uwiteka ajya kwa farawo abuze umukobwa wa farawo amahoro mu by'ukuri turebye twitegereje egiputa cyari igihugu gikomeye cyane ku buryo umukobwa w'umwami atari kagombye kuza kogera muri kiriya kiyaga uriya muheburayi yatinyutse gukandagiramo kiriya gihe nyine hari igihe tuba dufite agaciro ku mana ariko ahandi nta gaciro dufite ntabwo ikiyaga uriya muheburaye kazi yabashije gukandagiraho ntabwo umukobwa wa faro yari yemerewe no kucyegera kuko mu bigaragara uriya muheburaye ntabwo yari yambaye neza mu bigaragara uriya muheburaye ntabwo yasaga neza mu bigaragara uriya muheburaye ntabwo yari umusirimu nta nubwo rero kubera yuko uriya mukobwa yari umwana w'umwami ntabwo yari yemerewe kugera kuri kiriya kiyaga ariko uwiteka mu buzima amahoro kugira ngo icyo imana yavuze kuri munsi izagisohoze icyo yavuganye nayo izagisohoza imana ishima ndagira ngo nkubwire ngo icyo yavuganye nawe izagisohoza munsi yarerewe kwa farawo iyo nsomye mu kuva nkahita ndeba ukuntu uriya mukobwa yateruye mose akavuga ngo ni umwana w'abaheruburayo yamugeza kwa se akamubwira ngo uyu mwana ni uw'abaheburayo akamubwira ngo papa ni uw'abaheburayo ariko ntabwo uri bunyicire umwana kubera icyo imana yavuze kuri munsi ese uremera ko uyu munsi wa none ugomba kurindwa kubera icyo imana yakuvuzeho ese uremera ko uyu munsi wa none ugomba kurindwa kuko hari icyo imana yavuganye nawe kandi nawe ukakibagarira isezerano imana yavuganye nawe ukaribagarira ndikubwira wowe warambiwe amasezerano ndikubwira wowe wumva wajahajwe n'uburwayi ukabikuye ujya mu bapfumu ujya gutanga utwawe wari ufite niba unaniwe no kwa muganga egera uwiteka arakiza wowe ureba ukabona kubyara byaranze ukaba waragiye mu bapfumu bikaba byaranze ukaba waragiye kwa muganga bagakoresha ubumenyi bwabo ukabona byaranze wisubira mu bapfumu ngwino wegere kirisito ngwino wegere uwiteka arakiza kandi aratabara uwiteka atanga urubyaro muri uku kwezi kwa cumi nzi abadamu batatu bari baramaze kwiheba yuko batazabyara ariko imana irababwira ngo mbahaye gutwita byihuse ubu ngubu baratwite iryo tangazo ndari guhaye kugira ngo nawe ubashe kwizera imana ngewe njya gusengana n'umuntu ndabaza nkabwira ngo na biriya wasize mu rugo turiya wizeye tujugunye eh, twizere imana twizere imana ndagushishikariza kwizera imana ndagushishikariza kumva ko muri wowe ugomba gutabarwa n'imana ndagushishikariza kumva ko imana ibasha gukora muri karande ndagushishikariza kumva ko imana ikuraho imbaraga z'abarozi ndagushishikariza kumva ko ngewe gensengera abantu nta bitambo naka abantu bamaze iminsi bampamagara bakampamagara bakambwira ngo ese ibitambo baguha nangahe ntabwo ntabwo naka ibitambo ibitambo uwiteka yakana iby'imitima yacu uwiteka ashaka ko dutanga ibitambo by'imitima yacu uwiteka ashaka ko dukiranuka ntabwo ibyo bitambo ni ukuvuga ngo njye ntabwo nafata ibibembe byawe ngo njye kubisakira biriya ni ibibembe baba birahuriraho bariya abantu bafata bagacabana amafaranga ngo uwiteka aravuze ngo ni mu amafaranga mpa amafaranga nkusenge ni ko uwiteka avuze bariya abantu ni ibibembe byawe baba bafashe bakajyana ntibakubabaze uhereye uyu munsi wa none kuko ni ibibembe byawe baba bajyanye twibuke gihazi nta mwana agiye muri siriya muri samariya avuye muri siriya agiye i samariya akagenda yamara gukira agahereza risa amaturo yari yajyanye risa akayana nyamara gihazi akamukurikirana akamubwira ngo ayo maturo ngo yame niko databuja mbwiye imana ikoze risa ku maso aramaze ngo gihazi uvuye he aramubwira ngo ntaho mvuye nari ndi hano arangije amubwira ngo ibyo bibembe bya namani we n'umuryango we ntabwo bizabavaho ibitambo uwiteka ashaka ni iby'imitima yawe ntugire ubwoba ngwino dusengane imana ngwino nguhamagarire imana ndetse nanjye wansengera ibintu paul yavuze amagambo akomeye avuga ngo buri muntu wese n'urugingo rwa mugenzi we ntabwo imana ibitambo ishaka ntabwo ari ibyo ngibyo bibabwira kuko ngewe maze iminsi numva ukuntu abantu bamamagara ngo none se ko dushaka kudusengera ibitambo ufata ni angahe ese imana yakubwiye ko uzajya ugarukira kuri angahe ndahabwa ntabwo imana yantumye amafaranga ndahabwa imana yantumye kuyivugira ntabwo imana yigeze imbwira ngo nisengere abantu mbabwire ngo nibampe amafaranga ntabwo ndi dogiteri kwa muganga niho ujya ukabanza kunyura ku aho ugomba kwishyura rero dufite umuganga ukiza agakorera muri twe agakorera muri twe ndakubwiye ngo dufite umuganga ukiza niba kwa muganga barakunaniwe ukaba wari rukasa mu bapfumu byaranze ndakurarikira kugira ngo uze dusenge ahuri ahuri ahuri wowe umaze amezi arindwi ufite ikibazo cyo kuva ukaba wumva aho ugeze umura wawe watakara hari igihe ugenda ukumva umubura wawe watakara ukumva kugenda biranze ni imana ikiza ni imana itabara ufite amezi arindwi ufite ikibazo cyo kuva warivuje biranga wagiye mu bapfumu byaranze ndetse wahuye wahuye n'abantu bakubwira ko bagusengera biranga ariko ndakurarikira kugira ngo uze wumvire wumvire isengesho wizere ko iri sengesho ugomba kurikiriramo imana yacu irakiza mana yacu iratabara imana yacu irakiza nabonye imana ikiza nabonye imana itaba imana ishimwe kandi imana ihabwa icyubahiro imana ishimwe wa mubyeyi we imana iri kunyereka aho uri hose urwaye amabere wabyaye ukarwara amabere data wa twese ayo mabere aze kuyakiza umwana wa azonka ntabwo umwana wazarerwa n'amata ntabwo ubuze amafaranga y'amata ariko uwiteka arambwiye ngo aguhaye konsa nubona ukize nubona ukize uzashima imana ndi kubona imana ije kugukiza ndi kubona imana iri kugisa ndi kubona imana igukijije amabere ndi kubona imana ikurenge ndi kubona imana ikurwaniriye imana ishima imana ihabwa icyubahiro nakurarikiraga kugira ngo uze gusenga imana yo mu ijuru ikurengere imana yo mu ijuru igutabare imana yo mu ijuru ikurengere imana yo mu ijuru ikurengere imana yo mu ijuru igutabare imana yo mu ijuru ikurwanirire imana yo mu ijuru ikuneshereze imana yacu irabohora irabohora uri kubona abantu barakuvuyeho uri kubona warasigaye wenyine uri kubona nta nshuti ufite uri kubona kandi bakagombye kuzifite waritwararitse kugira ngo ubane n'abantu byaranze ariko uwiteka niwe uzaguha kubana n'abantu kuko hari ibyo azabasha kugutandukanya nabyo imana ikurengere imana ikwigishe kubana nayo imana ishima imana ishima mose yarerewe kwa farawo araharerera mose arakura akoresha abisiraheli uburetwa igihe kiragera imana imukura kubakoresha uburetwa aragenda ajya mu butayu imana ishima nagira ngo nkwibutse ko imana itabara aya magambo reka nyagarukiriza ahangaha ariko nagira ngo mubwire ko imana itabara nagira ngo nongere itangazo uyu muntu imana ikomeza kunyereka ahuri ahuri iki kiganiro uzacyumva ushobora kucyumva ejo cyangwa ejo bundi ariko imana iri kunyereka umaze amezi arindwi uva ufite ikibazo cyo kuva umura wawe warononekaye wahagurutse aho wari uri ariko uwiteka imana nyiringabo arakiza uwiteka imana nyiringabo aratabara wowe urwaye amabere imana irakiza imana iratabara ndakubwiye ngo imana irakiza kandi iratabara abantu benshi bafite ikibazo imana yarambwiye ngo abantu benshi bafite ikibazo irambwira ngo abantu bararushye kandi babuze abo baruhukiraho irambwira ngo ni nigewe ngiye kuguhagurutsa ariko uzankorere nta kintu urebyeho usengera abantu babohoke ndahangaha kujya ngo nkusengere ubuhoke, ndahangaha kujya ngo nkubwire imana ubuhoke nakubwiye ko nta bitambo ntanga nkorera imana uko inkoresheje mvugira imana uko intumye aya masaha ndakubwiye ngo waza tugasenga imana nta kintu urebyeho utarebye ku banyuze imbere yawe utarebye ku byo wanyuzemo ntabwo ndi kubuza abantu kujya kwa muganga ndi kubwira wowe wagiye kwa muganga indwara zikabura imana yacu irakiza imana yacu iratabara niba ubona ufite umuntu ufite uburwayi budasobanutse ukaba ubona ubwo burwayi budasobanutse ndakurarikira kugira ngo uzane uwo muntu tumusengere imbaraga z'imana zirakora imbaraga z'imana zirakora imana yarambwiye ngo imitima y'abantu irarushye imana yarambwiye ngo imitima y'abantu irarushye ariko kubera kubura aho baruhukira babuze amerekero ariko najya nkubwire ngo witeka nikaruhura witeka nikaruhura tugiye gusenga imana tugiye gusenga imana aya masaha tugiye gusenga imana imana ikiza kandi imana itabara imana ikora imirimo kandi imana ikora ibitangaza ndagira ngo nkubwire ngo ukimara kumva iki kiganiro uzahita uca bugufi uca bugufi aho uri imana yampaye isezerano irambwira ngo nizajya nsenga iri jambo nzajya ndivuga ngo ukimara kumva iki kiganiro ugeze kuri iri sengesho uzajya uhita uca bugufi waba uri umushomeri waba ufite uburwayi waba waba waba ufite ibikuruhije n'ibikugoye imana yarambwiye ngo izahita ikora icyo ikiri ku buzima bwawe uzajya uhita upfuka musenge kandi upfukame wizeye niba ari ukwihana uzajya ubanza wihane ubwira imana ngo mbabarire uko nagenze umbwire imana ngo narirwaniriye noneho nirwanire ntabwo byakunze ntabwo byagenze neza beneda dani abapfumu abapfumu mubareke mbere mwabagiremo se bibamariye hari ikintu bibamariye mwebwe mubitse imiti yabo mu nzu mushaka muhite muyijugunya mukurikira imana imana irakiza mukurikira imana imana iratabara wowe wumva wananiwe wewe wazengurutse ukumva biranga ngwino dusenga imana imana yacu iratabara imana yacu iraruhura tugiye gusenga imana ntindebe ubwiza bwe bwo mu ijuru nzajya ndirimba iby'iteka ryose nzajya ndirimba nyandamuzi neza yesu niki cyakunkundishije nishimiye ko yesu ankunda arankunda arankunda nishimiye ko yesu ankunda nubwo nakwiriye mu byiza imana yavuze byose nta kiruta ikiko yesi ankunda yesi aragukunda yesi aragukunda yesi aragukunda gusa ndakurarikira kugira ngo uze umwegere yesi aragukunda yesi aragukunda ndakurarikira kugira ngo uze umwegere mana nyiringabo izina rifite imbaraga izina rifite ubushobozi turagushimye aka kanya tugushimiye impuhwe n'urukundo rwawe tugushimiye ko wabashije kubana natwe tujya gutangira iyi gahunda uwiteka imana nyir'ingabo twakubwiye ngo nubane natwe muri iyi gahunda ibizumu bari wowe ubikoreramo mana data wa twese uri mu ijoro unamaze kumenya ko iyo tugiye kujya imbere y'ibyuma satani azana kirogoya turakubwira ngo kuraho kirogoya ndagushimye ko kirogoya wayikuyeho wikeka imana nyiringabo ngeze mu kanya rero ko gusenga ngeze mu kanya ko gusengera abarwayi ngeze mu kanya ko gusengera abadamu babuze imbyaro ngeze mu kanya ko gusengera abantu b'abashomeri ngeze mu kanya ko gusenga imana itabara kugira ngo itabara abayo umuririmbyi yavuze ngo isezerano wampaye ngo nzarigumamo umwami ku munsi nageze iwawe nzarigushimira nange isezerano wampaye ryo gusengera abantu iryo ngiryo niryo mpagazemo ndabasengeye sengeye abarwayi mu izina rya yesu witeka imana nyiringabo uburwayi bwananiranye uburwayi bugaragara uburwayi butagaragara ubwo ngubwo ndabusengeye mpagaze mu mbaraga z'amaraso ya yesu mpagaze mu butwari n'ubushobozi wampaye mana bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo witeka imana nyiringabo twamaze kumenya kumenya yuko hari indwara zimunga amagufa twamaze kumenya yuko witeka imana nyiringabo hari indwara zihindura imibiri twamaze kumenya yuko mana data wa twese uri mu ijoro indwara nk'izo zose wari uriho uvuga indwara z'amabere indwara z'abadamu bava n'abakobwa izo ngizo turazisengeye tuzirukanye ku buzima bwabo mu izina rya Yesu kirisito mwana data wa twese uri mu ijoro nugira ikintu ukora twamaze kumenya ko umwuka w'ibisazi wakwiriye mwami imana nyiringabo ndakwinginze cyane reka ukuboko kwawe kururuke hari abantu bataye ubwenge hari abantu bataye ubwenge abo ngabo turabasengeye mpagaze mu mbaraga z'amaraso ya yesu mpagaze mu butwari n'ubushobozi wampaye witeka imana nyir'ingabo hareruye ndasenze ndasenze uwiteka ndasenze uwiteka hadasenze uwiteka hari abantu bataye ubwenge hari abantu satani yatesheje ubwenge hari abantu satani yatesheje ubwenge mu izina rya yesu mpamagaye imbaraga zawe mpamagaye gukora kwawe mpamagaye ubushake bwawe mu izina yesu kirisito w'abami ndakwinginze cyane zenguruka uwiteka imana nyiringabo gira ikintu ukora gira ikintu urema mu izina rya yesu imbaraga z'umwuka wera zitegeke ziganze imbaraga z'umwuka wera zigira ikintu zikora imbaraga z'umwuka wera zigira ikintu zirema ndasenze cyane mwami imana nyiringabo abampaye ibyifuzo ndabasengeye abatarageze babima ndabasengeye mu izina ry'esu abo bose uwiteka reka babone ukuboko kwawe ushobora byose mwana ure yego mwana ndagushima we tayi kirede sayini ndagushimye habwa icyubahiro senge abantu bo mu gihugu imbere senge abo hanze y'igihugu mwami imana nyiringabo ndakwinginze cyane nubagereho koko kwawe kubakorereho mu izina rya yesu kirisito mana data wa twese uri mu ijuru sobanura ibintu bidasobanutse abantu benshi byabayobeye abantu benshi byabacanze ariko uri imana icangura ibicanze uri imana isobanura ibintu bidasobanutse imbaraga z'umwuka wera zigakorera ku buzima bwabo imbaraga z'umwuka wera zikagira ikintu zikora imbaraga z'umwuka wera zikagira ikintu zirema mana data wa twese uri mu ijuru ndakwinginze cyane uwiteka ndeka wikorere twabonye ukuntu imbaraga zawe zagiye zikorera mwami imana nyiringabo isa samariya kubera ko hari icyo wari waravuganye na yerisa mana data uba twese uri mu ijoro natwe hari icyo wavuganye natwe ntabwo turi gusenga imana y'iri kiriya gihe ya yerisa turi gusenga imana yacu twabonye ikora ku buzima bwacu twabonye ikora ku miryango yacu twabonye ikiza abarwayi twabonye itanga urubyaro mu izina rya yesu mana data wa twese uri mu ijoro ndi gusenga imana nabonye ndi gusenga imana nabonye izuru abantu bapfuye umuntu agapfa agashyiramo umwuka akongera akazuka iyo mana ndi kuyisenga iyo mana niyo ndi guhamagara iyo mana niyo ndi gutabaza ndi gusenga imana nabonye ikiza abantu bataye umutwe bagenda nk'abasazi abo ngabo bagakira iyo mana niyo ndi gusenga iyo mana niyo ndi guhamagara iyo mana witeka niwururuka aka kanya niwururuka uwiteka imana nyir'ingabo imbaraga zawe zigaragara imana gukora kwawe kugaragara mu izina rya yesu kirisito mana data wa twese uri mu ijoro abantu bazumvira isengesho witeka nkundira abazakira nkundira abazabuhoka mana data wa twese uri mu ijoro kugira ngo ukuboko kwawe gukorere kuri bo mwami imana nyiringabo kandi witeka abo gukizwa bakizwe abo gukira bakire yewe witeka imana nyiringabo ushobora guha umuntu agakiza ukamuha gukira yewe witeka kuko wavuze ngo abeho abaho buri imana itabarana narakubonye ugira neza bugacya bukira tabazi bwe bukururuka urakoze ku urakoze kutabaye mu izina rya Yesu urakoze ko hari amarembo ugiye gufungura mana data wa twese uri mu ijoro izina rye ntirihabwe icyubahiro urakoze rero mu izina rya Yesu ndasenze cyane igihugu cyacu kirinde abayobozi ubarinde mu izina rya Yesu witeka imana nyiringabo ndakwinginze cyane kujya akomeze kudushyigikira no kuturinda ni mu izina rya Yesu amen